种扫踢方式到底有什么区别啊？第一种是这种横着踢的方法，对吧？横着踢的方法呢，它更多有一个推力，踢的时候呢能把对方给推开，而且脚落点不太常规，所以踢到人正面的位置的时候呢，你也不太好接腿啊。它就是这么一个区别。第二种方式呢是偏线路比较短的小斜线踢法，其实这是一个超级高级的方法。这样的话呢，踢的线路会非常的短，比如说对方在防守，对吧？他可以想办法越过对方的肘尖儿啊，踢到对方的肋骨位置，因为在泰拳规则里面。 如果你踢到对方的身体，哪怕是很轻的一下，这叫一个非常干净的有效攻击啊！但如果你隔着手臂踢，也是有效攻击，但不是那么干净的。所以它是一个非常高级的技巧，越过对方的手肘，踢到肋骨大概这个位置，然后再回去。然后另外一个踢法，横向踢法，其实大多新手都用这种比较幅度大的横向踢法。为什么？这种踢法的一个比较好学，因为动作非常明确。还有一个就是，你说别以为老手就不用，因为有的时候我踢对方，对吧？他可能要提膝格挡，怎么？ 你高扫踢的时候能越过对方的提击防守腿呢，所以你必须有一个很大的弧度，然后让这个飞机有一个足够的空间起飞，然后降落在对方的头上啊，大概这么样的一个区别。